Ennen kuin aloittaa ennakointityössä signaalien keräämisen, niin kannattaa hetki pohtia, että minkälaisia ja mistä lähteistä niitä signaaleita kerää. Esimerkiksi jos vaan katsoo sanomalehtiä, seuraa uutisia, lukee aikakauslehtiä, niin, niin, ne signaalit on sellaisia, että, että ne on jo aika nykyhetken juttuja, koska näiden medioiden tehtävä on kertoa tämän päivän asioista. Ja sitten taas jos haluaa esimerkiksi katsoa vähän kauemmaksi tulevaisuuteen ja pohtia, että mitä, mitä 10 tai 20 vuoden päästä voi olla tulossa, niin, niin pitää siirtyä tänne näin niin kuin tutkijoiden ja taiteilijoiden ja erilaisten muiden hullujen pariin. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että, että näitä sanomalehdistä ja muista valtamediasta tulevia signaaleja on helppo kerää, mutta sitten taas jos haluaa löytää niitä oikeasti hiljaisia signaaleita ja, ja täällä piilossa olevia juttuja, niin niitä pitää oikeasti kaivaa vähän enemmän.